اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقة الاحلام كاميران على اليوتيوب وباقي المنصات هون نحن باستديو تي دي اي وحاليا عم نحكي مع السيد كتيبة او بدنا نبلش نحكي مع السيد كتيبة عن مشروع اسمه استوفا لشركة اسمها ياماش يبي في منطقة اسمها كات هاني في القسم الاوروبي من اسطنبول وهذا الفيديو رح يكون باللغة التركية لكن إذا بدكم تشوفوا الترجمة إذا كنتوا عن طريق الكمبيوتر بتلاقوا تحت زر الترجمة آه، باليوتيوب وإذا كنتوا عن طريق الموبايل بتلاقوها موجودة آه، فوق بتلاقوا الترجمه اللغه العربيه ولغات ثانيه آه، اما اذا كنتوا عم تشوفوا الفيديو عن طريق منصات اخرى مثل آه، الانستغرام او الفيسبوك بتلاقوا الترجمه موجوده اساسا على الفيديو بعد المقدمه بدنا ندخل باسبار هذا المشروع يلي هو موجود في منطقه كثير مهمه باسطنبول اسمها هاني وبدنا نسال الاستاذ قطيبه بعض الاسئله يلي بدنا نحاول انه قدر الامكان انه نحشره بالزاويه مثل ما بيقولوا بعد المقدمه ان شاء الله بنبلش Kutay Bey, e, teşekkür ederim bize gelmek için. Yani sizin e, TDA ofise geldiniz. Biz çok memnunuz bu ilk Rica başta. E, proje hakkında inşaat şirketi, Yamaş Yapı. E, onun tarihini Yani ne yaptı önceden? Onun CV olarak ne? Yani tabii ki bir inşaat firması için önemli şey referanslarıdır. E, Yamaç Yapı 40 yıllık tecrübe sahibidir ama tam kuruluşu, kuruluşu 94'te gerçeklenmiş. E, bir sürü yaptığımız projeler oldu. Özellikle Kağıthane bölgesinde ve özellikle kentsel dönüşüm. Ve malum e, kentsel dönüşüm projeler yapmak hiç kolay değil. Ha. Çünkü onun bir adımlar yapılır. Neden kolay değil? Çünkü orada şöyle bir durum Önceden var. Önceden kentsel dönüşüm e, yani ben biliyorum ne demek ama bizim Açıklayayım takipçiler evet, tabii ki. Yapsın. Şimdi kentsel dönüşüm böyle bir şey eski yani malum İstanbul çok eski bir şehirdir. Özellikle şehir merkezinde Kağıthane, Şişli, Beyoğlu vesaire. E şu an belediyedir, e, belediye şöyle bir şey yapmış. Artık eski mahalleler yıkıp yeni lüks yaşam tarzı bir siteler yapmaya başladı. Bunlar sakinler için ve yatırımcılar için aynı anda. Hmm. Yani e, bu kentsel dönüşüm yapıyor. Kentsel dönüşüm. Bu nasıl oluyor? Bir ada tamamen yıkılıyor. Ada derken tam bir mahalle yıkılıyor. Onun yerinde oradaki oturan insanları çıkartman gerekiyor başka evlerde yerleşmen de gerekiyor. Ondan sonra proje bittikten sonra geri dönecekler. Yani hem çok zor bir iş, masraflı ve hiç kimse sana imza vermez eğer güçlü bir şirket değilsen. Ha, yani dere sahipleri e, güçlü bir şirket bakıyor imza atmak için. Aynen. Bu şirket güvenerek bize... güvenerek imza ha, atıyorlar. Evet. Bu, bu yüzden, yüzden, aynen, yüzden. Aynen. Daha önce yaptığı bir sürü projeler var. Yani 94'ten beri çok yaptığımız projeler var. Sadece konut olarak değil, bahçe olarak, e, sosyal tesis olarak ve yaklaşık hmm. yani 94'ten beri artık konut inşaata başladık. Daha önce yaptığımız projeler e, Levent'e yakın oluyor. Bu da Kağıthane bölgesinde. Hı E, e, İstova Levent var ve şu an İstova Kağıthane bizim bahsedeceğimiz e, e, proje. Ve şu an yeni e, başladığı bir projemiz daha olacak. Bu da onun adı İstova Küle. Evet. E, şimdi bir şey ben, benim aklımda geldi. O adam imza attı, çıktı. Size e, onun ev verdi, siz tekrar büyük bir site yapmak için. E, siz orada e, onun kirası mesela ödüyor musun? Tabii ki. Ödüyorsun. Tabii, o zaman tarih teslimi aynı olacak. Yani Kesinlikle. Geç... Yoksa, yoksa zararda kalırız yani. Evet. Zararda kalırsın ve belki size davet açarlar. Doğrudur. O yüzden proje tam zamanı teslim etti ya da çünkü e, yamaç yapı e, onun e, vision böyle yani ya da onun e, onun yol her zaman böyle yani onun başka bir projeler kasan dönüşüm hariç var galiba değil mi? Tabii ki tabii ki bir sürü var. E, aynı teslim oluyor yani her zaman çünkü burada Türkiye içinde her zaman bu sıkıntı yaşıyoruz. Geçekme yaşanıyor Altı tabii ay, ki. 6 ay, 1 yıl falan falan falan biz artık yani satmaya çalışıyoruz diyoruz müşterilere bu proje biz artık biliyoruz bu inşaat şirketi geç olur. Yani bir, bir proje mesela satıyoruz 6 ay diyorlar. Biz diyoruz müşteriyle e, iki yıl sonra teslim. Onu inanma. Ama kansal dönüşüm bu kesinlikle yani zaten çok zarar. Ama e, bu demek e, istova demek güç, e, şey, e, sizin inşaat şirketi demek güçlü bir şirket. Parası aynen, var, aynen. sıkıntı yok. E, proje e, başlıyor ve tamamlanıyor aynı zamanda e, veriyor. Doğrudur. Hatta şöyle bir şey var. Biz e, bir banka güvencesiyle yapıyoruz. Hangi bank? E, QNB. Ha. Bu güvence nasıl oluyor? Mesela e, projenin maliyeti toplandı, hesaplandı. E, diyelim 100 milyon tut, e, tuttu. O 100 milyon hesapta yatırılıyor, belli bir hesapta yatırılıyor. Bu paradan hiç çekemezsin, sadece fatura üzerinde para alabiliyorsun. Hmm. Bu şekilde yani bu güvence al, e, yani aldıktan sonra e, bu proje hiçbir mali sıkıntı yaşamaz. Hmm. Yani aslında bizim teslim süremiz 30 Haziran olması gerekiyordu 3 ay önce. Ama korona e, dolayısıyla biraz gecikmiş. Bu da şu an 30 September'da teslim edeceğiz, 30 Eylül'de. 3 ay ama yani bu pandemi yüzünden çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Ama onu telafi edebilmek için bizim e, technical schedule yükselttik. Yani daha önce projenin içinde 80 çalışan vardı. Şu an 120 kişi çalışıyor. Hmm, Sadece birkaç ay çalışmaya Aynen. olmadı. Yani zaten bu ayın sonu şu an biz Eylül'deyiz. Bu ayın sonuna kadar e, daireler teslim etmeye başlayacağız. Anahtarları vesaire. Zaten proje hazır gibi. Ben hazır görüyorum. hazır zaten tapuları çıktı daha önce. Yaşam verdiğimiz... ama başlamadı bir ay sonra olacak. Şimdi şöyle bir şey oluyor 30 Eylül'de teslimleri başlıyoruz. Ondan sonra projenin içinde 523 tane daire var. Bu 523 tane daire aynı gün herkes taşımaz. Ha. Onlar bir belli bir sıralama gelecek. Bu sıralamada şöyle oluyor günde 15 e, insan taşıyabilir. Hmm. Bu da yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra bir buçuk ayın içinde e, proje yaşam için hazır olur. Doğru, doğru. E, bölge olarak kağıthane nedir? Şimdi kağıthane tabii ki artık çok meşhur oldu. Yani kağıthane olarak hem yabancı hem Ama yerli Ama sen dediniz önceden e, eski ya da e, eski bir yer. Tabii ki eski bir yer. Çünkü Aha. tam İstanbul'un ana merkezi yani. Bu pozitif bir şey değil mi? Yani Yok, mesela tabii ki pozitif bir şey. Bu negatif bir şey değil ki. Neden? Çünkü tam İstanbul'un içinde tabii ki daha yeni yapılan yerler de var. Hı Ama ben bir yatırımcı olarak düşüneceğim. Nerede yatırım yapmam gerekiyor? Boş arazi olan yerlerde yoksa yani bu şeye bağlı oluyor. Yani bu şeye bağlı. Şu an e, Katane eski bir bölge olduğu için orada bir hiç boş arazi kalmadı. Hmm. Bu da Ta onu talep çok olur. Hani talep çok ama verebileceğimiz daire yok orada. Hmm. Bu yüzden zaten kentsel dönüşüm başladı. Yani orada yıkılan 5 katlı binalar onun yerinde 17-12 katlı bir bina çıkıyor ve çıkmadan satılıyor. Hı Yani nereden bakarsan hiçbir kentsel e, hiçbir kentsel dönüşüm proje bitmeden satılıyor. Tüm projeler böyle geçiyor. Güzel. Ama şey düşünüyorum yani mesela tamam e, negatif belki olabilir. Yani ben müşteri tarafında düşünüyorum her zaman. Yani nasıl düşünüyorlar? Çünkü biliyorsun takipçileri onun herkes kafası farklı. Tabii ki tabii ki. Yani ben yatırımcı negatif, kafasıyla evet, konuşuyorum. Ne, negatif olan neden mesela diyorlar tamam bizim site e, şehir meş, şehir merkezi içinde ama benim bizim atrafında hep eski binalar. Tamam. O demek e, böyle kaliteli bir evler değil, kaliteli bir yaşam değil atrafında. Böyle bir şey var mı Kathane'de? Yani kağıthane dediğim gibi kentsel dönüşüm projesine girmiş. Tamamen yenileniyor. Hepsini. Hepsini, hepsini. Ha. Orada hiç yani eski bina kalmayacak. Hepsini böyle bir e, büyük bir e, siteler olacak. Aynen. Bunlar nerede yaşandı biliyor musunuz? Ama kentsel dönüşüm olarak değil yeni bölge ihya ettiler. Ha. Bu da Seyran Tepe ve Ayaz Ağ bölgesinde. Hmm. Eğer orada biliyorsanız 2015'te ya da 2015-2014 arası orada bomboştu. Hmm. Yani hatta evet. bir proje vardı. Diğerdeki hiçbir şey yoktu. Dümdüz arazi şu an çok lüks bir yer oldu. Hatta meslek fiyatı kitapları tam masa gibi oldu. Hmm. Şimdi bu imarları, bu yenileme Kathana'ya doğru geliyor. Çünkü orada boş yer kalmadı ve çok talabı var. Bu yüzden orada yolları, metro sistemleri, e, sosyal hizmetleri, çevre olarak her şey yapılıyor. Hatta İstanbul Emniyet Müdürlüğü de buraya taşınıyor. Nereye? E, biliyorsunuz. Kağıthane'ye. Gerçekten? Gerçekten. Oradan hatta e, web sitesinden bakabilirsiniz. Hmm. Onun haricinde dört tane farklı bir metro hatları geçecek oradan. Bir tane Mayıs'ta açılması gerekiyordu. Şu an ertelendi bu da koronadan dolayı. E, bu metro hattı Kabataş'tan geliyor Mahmut Bey'e kadar. Muhalif İstanbul'un olduğu yerden. Evet. Onun metro istasyonu tam bizim projeden 1000-1200 e, metre Havalimanı'ya kadar sonra gidiyor. Yok bu havalimanı gitmiyor. Bu Mahmut Bey. Ha. Havalimanı açılacak metro hattı. Bu da Gayri Gayretepe'den geliyor. Direkt havalimanı. Bu Burada Hamidiye'den geçiyor. Onun e, metro istasyonunda adı ka, e, Kathane. Bu ne zaman olur? O bir yıl dediler. Bir yıl sonra açılacak. Ancak evet doğru. Evet. Ama bu yani şu an ilk olarak bir ay sonra açılması gerek olan Kabataş Mahmut Bey e, metro hattı. Hmm. Tabii ki ondan sonra bunlar hep sıra listesinden bakabiliriz tabii ki. E, onun haricinde bir tramvay e, e hattı da açılacak. Ayvat Bendi'den Eyyub'a kadar. E, ondan sonra gene uç katlı tünel projesi de olacak. Bu da Kathane'den geçecek. Onun metro istasyonu adı bile Hamidiye. Bizim hmm. e, mahallemizin adı. Ha, anladım. Yani bizden 600 metre uzakta olacak. Güzel. Bu Avrupa'dan Asya'ya geçecek. Harika. Ee, proje konsept e, olarak, proje e, kısa bir şekilde ne anlatabiliriz? Yani proje konsepti hakikaten çok özeldir. Yani ben o çevrede bir sürü çalışıyorum bu sektörde. Bu çevrede aynı konsepte görmedim. Çünkü aradığın tüm ihtiyaçların ve vakit geçirebileceğiniz şeyleri her şey projenin içinde mevcut. Yani girdiğinden çıkmana gerek yok. Hmm. Nasıl bir şey bu? Bizim proje dört tane binadan ulaşıyor. 14 katlıdır ama 15. kat seyir terası yaptık. Hı hı. Büyük bloklar için e, AVD bloklar orada kafe ve restoran olacak ve CVB sadece oturum yerleri. Orada servis olmayacak ama oturum yerleri olacak. Bu terasların e, manzaraları 360'tır. Çünkü lokasyon olarak hem tepede kalıyoruz hem bizim kat yüksekliği 14 kat bu da bu bölgenin en yüksek kat sayısı. Hmm. Onun manzarası harika hakikaten. Belgrad ve şehir manzarası bakıyor. Şimdi kadar ama sonra orada her, herkes kansal dönüşüm olursa başka bir uzun bina gelir. Olsa bile biz tam tepede yani konumdan bakarsan yer olarak yüksekteyiz ve proje olarak yüksekteyiz. Şu an oradaki verilen tüm ruhsatlar 12 katlıdır. Ha. Biz 14 katlı ve yer tepede. olarak en tepede. Yani hatta siz gelmişsiniz görmüşsünüz oradaki Kaz manzaralar nasıl. Kazandınız. Kazandık. Evet. <laughs> Art, altta da dükkanlar var. Tabii şu an onun projenin içinde de 80 tane e, ticari dükkan var. Bunlar satılık için değil kiralama için. Ha. Bu da sadece kim hansı bir marka açacak, kim açacak kontrol edebilmek için. Şöyle bir şey olsun, tüm ihtiyaçları, farklı farklı çeşitleri, hizmetleri içinde olacak bu dükkanlar içinde. Bu dükkanlar hem projenin çevresinde yer alıyor ve eksi bir katından tamamen almış. Yani küçük bir AVM gibi. Hmm. Hemen asansörden eksi bir yere basıp inebilirsiniz. Hmm. Geçebilirsiniz orada. Harika. Şey başka bir şey diyeceğim. Sizin proje e, içinde yeşil alanı var ama çok, çok görmedim. küçük tabii. E, neden? Çünkü arazi küçük. Bu da dedik yani şehir merkezinin sıkıntısı bu. MR Biz, durumu böyle galiba. Aynen yani şöyle düşünün 7000 metrelik bir arazide onun üstünde 4 tane bina yaptığınız zaten yer kalmaz. Hı hı. Zaten bu yüzden terasları yaptık. Hmm. Yani onun telafi etsin ha, diye. Evet. Tabii yani. Evet. Yani nereden bakarsan şu an yeşillik olan evde açık e, şöyle diyelim açık alan yüz, e, oranı yaklaşık yüzde 60 oldu bu terasların yüzünde. Hmm. ki insanlar çıksınlar kahvesi içsinler, e, manzara seyretsin. Misafir geldiğinden yukarıda ağırlayabilir tabii ki. Hmm. Bu da sadece yani outdoor facility diyelim. Indoor facility zaten ben hakikaten böyle bir şey görmedim. Özellikle Kağıthane'de 3500 metrekarelik bir sosyal alan sahiptir bu proje. Hmm. Yani bu da 3500 e, 3500 metrekareli e, sosyal alanları ama uç katta buluşuyor. Eksi 5'ten başlıyor. Eksi 5'ten tam bir spa yani Otelde kesip yapabiliyorsunuz zaten. Evet. İçinde havuz oluyor, Türk hammamı vesaire. Onun bir üstü yapmışlar. Yani sadece havuzu yarı olan büyük bir havuz. Evet. Onun uzunluğu 25 metre. Yani ne kadar böyle telafi ederler yaptılar yani. Tabii ki tabii. Zaten yeşil, <clears throat> benim mesela oturduğum site yeşil çok var. Yani <clears throat> gerçekten. Ama sadece ondan hariç sadece havuz var. Spor salonu yok, sauna yok, falan buhar odası yok, tuz odası yok, sinema yok toplantı odası yok. Ee, bizim açık havuz e, güzel e, ama şimdi korona dolayı kapalı. Kapattılar. E, kapattılar. E, çünkü e, kapalı havuz olan e, onun farklı bir sistem var. Belki açabilirler ama çünkü tamam. açık olduğu zaman biraz korkuyorlar. Böyle evet yani dediğiniz gibi böyle bir şey yaptılar e, çok iyi yani ben böyle bir eksikleri yaşıyorum her gün yani ben mesela dışarıda spor yapıyorum bir şey oluyor ama böyle bir şey varsa ee, çok daha iyi. Zaten o bölgede, o bölgede sadece bu site var. Başka bir site yani yok e, şimdi yani, kadar. Çoğu rezidans oluyor evet. orada. Bir compound olarak yok Hı. orada. Yani sadece sosyal e, alanları bahsetmek istiyorum çünkü çok detaylı ve çok büyük. Ben hemen kısaca anlatayım. Eksi beşten spa kattı. Bu da onun içinde yarı Olimpik havuzu, çocuk havuzu, E, sauna, jacuzzi, solaryum, e, tuz odası. Bunlar her şey mevcuttu. Eksi dörtten çıktığımızdan aynı seviyede e, spor alanıdır. İçinde crossfit e, spor Hı. alanı olacak. E, full equipped ve onun içinde personal trainers da olacak. Onlar bara karşı e, size Hı. yardımcı olabilir ya da onu sevmiyorsanız zaten aidete dahil bir hizmettir. Hı. E, squash odası, basketbol odası, no. futbol odası, sinema, Masal. e, misafir odası, toplantı odası, music party hatta yani şöyle bir şey yapıldı ki o kadar sosyal hizmetleri. Neden? Çünkü bu proje sadece beyaz yakalar için gelsinler diye. Büyükdere Caddesi'nden, ana e, şirketlerden oradaki çalışanlar çok basit bir rakam da şehir merkezine göre bir kere olarak 6 bin ya da 7 bin TL büyük bir daire için ve tüm sosyal alanları kullanacak. Hmm. Yani proje girdiğinden ben mesela büyük derede çalışıyorum diyelim bankada. Benim aldığım maaş 6 bin TL. Alacağım orada 1 artı 1, 3500 ya da 4000 TL ve oradaki hizmetler 5 yıldız otelden bir üstü. Hmm. İstediğim her şey asansörle eksi 5, eksi 4, eksi 2, eksi 1 ulaşabiliyorum. Maşallah. 15'te sabah yani sabah 15'te basıp spor kafamı açabiliyorum. böyle bir şey yok yani. Böyle Yok yani otellerde bile yok. Bu yüzden hakikaten çok cazip bir proje konsepti çok güzel. Onu benzeyen hiçbir proje görmedim. maşallah. Tamam. Şimdi maşallah siz sizin bilgiler proje hakkında çok iyi ama TDA olarak bilgiler var mı? Bizi ne tanıyorsunuz? E, tabii ki TDA yani çok eskiden tanıyorum hatta bahsetmiştim belki e, yaklaşık 4 yıl önce Trabzon'da görüştük. Siz hı hı. maşallah o zaman da çok sağlam başladınız. İlk bu işi yapan sizsiniz yani ben onu gördüm. Daha önce böyle YouTube'da fazla kanalları yoktu. Önceden evet. yoktu zaten. Ya, özellikle yabancı bir firma. Hı hı. Hakikaten gurur duyuyorum. Gerçekten. Teşekkürler, teşekkürler. Kutay Bey. Ee, çok teşekkür ederim bu görüşme için, bizi ziyaret gelmek için. Rica Maşallah evet. biz ve bizim müşteriyle sizin proje gelebiliriz. İnşallah iyi bir fiyat alırız İnşallah. orada. İnşallah. Kesinlikle. Şekilde. Kesinlikle. تشكرلر نحن كثير بنتشكر كتيبة بيه على المعلومات اللي اعطانا اياها المشروع مثل ما شفتوا يعني فيه ميزات كثير فيه ميزات ما موجوده في كثير مشاريع فيه بعض النواقص لكن يلي عوضوها بميزات زياده فهذا الموضوع رح تشوفوه انتم اساسا بالفيديو تبع آه، الشقه النموذجيه رح تشوفوه اساسا موجود اسفل آه، الفيديو هذا بتلاقوا رابط شوفوا كمان رابط للموقع شو هيدي كات هاري شو هذا استوفا وين موجود شو في حواليه هذا كمان بتلاقوه بالرابط اسفل آه، الفيديو مثل ما بوصيكم دائما كمان لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات هي من حقكم اسم المشروع فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمه الله